Good morning, mister. Master, maestro, o semplicemente David Lynch. It's uh, October 31, 2021. It's a Sunday and I would like to wish a very a very happy Halloween to all the people um, Sunday and, and here in Naples uh, again 67 Fahrenheit and uh, 20 Celsius like yesterday and um, questo significa che sempre quella giornata veramente veramente veramente veramente mite o in questi giorni in questo periodo anche se leggerissimamente appunto come ieri più fresca um, e oggi è eh, una giornata, ci sarebbero tantissime cose da dire, eh. penso che, <laughs> che, se le dico tutte non la finiamo più, però eh, dico sinteticamente um, solo cosa celebriamo, poi magari eh, aggiungo più informazioni su tutto, vari link dei video ipotetici in descrizione. Eh, oggi eh, sarebbe stato il, il compleanno di Frank Silva, sicuramente lo saprà meglio di me, 71 anni avrebbe fatto, poi anche il compleanno di Michael G. Anderson, curioso questo, questo nesso su cui appunto dico qualcos'altro in descrizione, Michael J. Anderson 68 anni, già l'anno scorso gli dedicai un tributo ma approfondisco in descrizione, uh, tra l'altro il giorno prima è stato anche il compleanno di Maradona, cioè era anche il compleanno di Maradona il 30, lo dico a napoletano, tra l'altro. Poi, eh, insomma, dovrei caricare, essendo Halloween, eh, diciamo mm, questa notte penso, tra la nottata e anche domani, primo novembre, fino alla sera, non so quanto ci metto, ma spero di farcela col tempo, eh, diciamo vari pezzi di alcuni film che, tre film diciamo, che ho preparato appunto per questi due o tre giorni, dei morti di Halloween diciamo, e, eh, quindi eh, sì, poi inserisco sempre i vari link in descrizione, i pezzi che caricherò, e poi oggi il mio Napoli eh, spero che continui con questo trend, è ancora imbattuto, 9 vittorie un pareggio, alle 6 ci sarà il derby, cioè quando si affrontano due squadre nella stessa zona, nella stessa regione, derby contro la Salernitana, Salernitana-Napoli. Insomma, quindi verso la decima vittoria, speriamo che i suoi numeri ci diano qualche indicazione. Uh, anyway, as he just see from the window, Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. Eh, sì, sì, è sempre un'atmosfera eh, vela velata, praticamente come ieri. Una fotocopia potremmo dire. Eh, quindi potrebbe anche piovere nel pomeriggio. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, ma come ieri dicevo, in questo caso la vedo un po' impossibile. But as always we will see said this, so from the mythical window, the colored curtain, beautiful but grey, today colored curtain, and it's uh, green roller shooter. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a Great Day Him All the People che seguono anche gli haters siete funzionali siete sempre una parte importante and everyone too